Jeszcze raz Gdacjusza we Wrocławiu, okolice numeru 31 Widać, że po lewej stronie wszystko to są domki typu gierek a po prawej stronie domki po niemieckie tuż przed II wojną światową. Na Żernikach było jakieś robotnicze osiedle. 31, 31A, 33A i dalej widok Nagdacjusza wszystko sfilmowane 18 lutego 2014 roku Darek Kraśnicki z osiedla Żerniki